je peux le dire Sans contrefaçon, je suis un garçon Et pour un empire, je ne veux me dévêtir Puisque sans contrefaçon, je suis un garçon Tout autour, on me chasse de vos fréquentations Je n'admets Je me fous, mais qu'en dira-t-on Je suis caméléon Prenez garde à mes soldats de plomb C'est eux qui vous tueront Puisqu'il faut choisir un mot d'où je peux le dire Sans contrefaçon, je suis un garçon Et pour un empire, je ne veux me délétir Puisque sans contrefaçon, je suis un garçon Je suis un garçon. Et pour un empire, je ne veux me délétir. Puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Thank you.